papo do reino. Ah. Isso é Gustavo Sagaz. Tá vindo bicho, não dá pra elas. Tá, cha tá chapada, tá doidona, já fico chinesinha. Olhando que essa cara, você me hipnotiza. Sentando, chapando, que nós vai transcender. Acende o isca que bota o som de Matuê. Acende, acende o isca que bota o som de Matuê. já ficou chinesinha. Olhando que essa cara, você me hipnotiza. Sentando, chapando, que nós vai transcender. Acende o isca que bota o som de Matuê. Acende, acende o isca que bota o som de Matuê.